Вона чому? Що, подон? Мордатий герой, то ти подонок. Бачите, е, це замовлення. Якщо ти герой, мордатий, пузатий, Знаєш їдь що, на Донбас. Я знаю, Я що сказав, робити. мордатий. Ви мордатий. Ченко? На Донбас, на Донбас. Іди на Донбас. На Донбас, герой. На Донбас. Іди на Донбас, Сирун. На Донбас. Я